السلام عليكم آه، هناك بعض النقاط التي سألتنا وأحب أن أوضحها آه، أولا كيف يمكن أن نزيل الطلاب من آه، من الصف إذا في حال دخل الطالب غلط فأول شيء نفتح على الصف مثلا هذا عندي 9 جريد 9 دي اف نفوت على ثلاث نقاط مانج تيم بعد ذلك هنا members and guests ندخل عليه ثم بعد ذلك يمكن نضغط remove من هنا وهكذا نزيل الطالب عند الضغط نزيله من الصف نقطة ثانية كيف يمكن نتحدث مع الطلاب فقط كتابة طيب إذا دخلتم الصف وفتح معكم أشياء أخرى يمكنكم الذهاب إلى General بعد ذلك Start New Conversation Type هنا يعني فنضغط هاي هذه الكتابة فقط إذا أردت أن تواصل مع الطلاب كتابة من النقاط الأخرى يمكن أن تهم المعلم وهي إذا ذهبنا هنا إلى ثلاث نقاط واخترنا Manage Channel يعطينا ثلاث خيارات إذا كنا نريد أن يرى الجميع الرسالة المرسلة آه، الخيار الثاني anyone can post show alert the posting will notificating everyone هذا ينصح في المجموعات الكبيرة الخاصة في صفوفنا والثالثة only owner can post message يعني أنت كمعلم فقط يمكنك أن ترسل الرسائل الأفضل يكون الخيار في الوسط طيب نقطة ثانية من أجل التعليم التعاوني أو إذا أردنا إدخال معلم مساعد أو إشراك بعض المعلمين في التحضير ومشاهدة ماذا نفعل في الوحدة يمكن نذهب إلى هنا إلى المجموعة manage team ثم بعد ذلك نأتي هنا ونختار أحد الأعضاء نضيف أولا بالراتب الطابع الطبيعي ثم بعد ذلك يمكن نختاره نغير هنا member to اونر يصبح معنا معلم هكذا يعني إذا ذهبت إلى أعلى سوف نجد هذا الطالب أو هذا الذي أضفته معي أصبح مشرف على المجموعة يرى ماذا أرى وهكذا أرجع إلى طالب في أسفل ميزة أخرى وهي إذا ذهبنا إلى هنا إلى المجموعة من هنا نستطيع تغيير الاسم إضافة تعديله آه، هنا آه، إذا اخترنا سكندري يكون أفضل بمعنى الإعدادات وماذا يظهر الآخرين هذه اللغة التي اختارها الشكل إلى آخره لكي يكون مثلا مجموعة أفضل يظهر هذا الشعار للطلاب وإذا اخترنا ثلاث نقاط هنا واخترنا آه طيب ملاحظة أخرى كيف يمكن أن نمنع الطالب من المشاركة في حال مثلا أساء الأدب أو آه إن أنه يشوش على الباقين آه نجد أنه مثلا يرسل آه، أشياء كثيرة آه، وليس لها علاقة بالدرس إلى آخره آه، وخاصة أننا بعيدين بالفترة هذه عن المدرسة نكون آه، أفضل طريقة هو الذهاب إلى ثلاث نقاط ثم ذلك إيد التيم آه، عفوا ليس إيد التيم ثلاث نقاط ثم بعد ذلك مانج تيم من هنا نختار ممبرز أند جيست نضغط عليها طيب الآن هنا نستطيع أن نفعل شيء وهو نيوت ستودنت هذا يمنع الطالب من المشاركة لا يستطيع الطالب أن يشارك معنا في داخل المجموعة إذا فعلنا فعلنا هذا الخيار هذا يمكن نفعله مثلا بشكل مؤقت إذا شعرنا أن الأمر يجب أن نوقفه في هذه اللحظة عن المشاركة أو وجدنا أنه خرج عن السيطرة وفيما بعد يمكن أن نجري بعض المحادثة مع والده مع أهله إلى آخره شيء أخير كيف يمكن أن نرسل فيديو صوتي أو نجري محادثة ميت آه، ناو هذا يمكن يجري معهم محادثة صوتية مباشرة ضغطنا عليه يمكن يجري معهم محادثة صوتية فهو يعطينا بعض الخيارات هكذا فمثلا أنا هكذا ألغي الكاميرا schedule meeting ممكن أو meet now وهكذا نتصل مع الطلاب في مكان واحد حتى لا نذهب إلى عدة خيارات و يعني نشتت أنفسنا